dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Uploaded. Ah so game ni aku tengok orang lain semua main. Makanya sekarang tibalah masanya untuk aku main kerana game ni ada kaitan dengan aku sebagai seorang content creator. <laughs> So tanpa buang masa, jom kita main game ni. Let's go. Eh eh eh, eh berpusing pula. Alright. Ah lebih kurang uh, Minecraft. Aku nampak ada Minecraft punya pickaxe. Ah macam nilah. Lebih kurang aku punya bilik Hell is empty All the devils are here Eh Apa sahaja cerita pasal syaitan ni? Okay korang ready dah siap eh 11.37 Nak Ini jam betul aku record Aku record time ni lah <laughs> Kau tengok aku record pukul berapa 11.37 It seem like I've been falling asleep for a long time Pam aku tu lampu Hold RMB to close eye Oh RMB to zoom I see, I see, I see. Alright, cara nak tutup lampu. Oh, dia tadi dia dia tulis. Eh. Dia sudah tidur balik. Eh. Eh. Dia tidur balik. Aduh, aku tertekan tidur balik. Selamba. Dan aku tidur sekali lagi. Tak sempat buat apa. Aku tidur lagi sekali. Oh, tu ending pertama. Aku tidur sampai tahun depan. I see. So aku dah kena buat kerja ni Oh kena buat kerja ni Aduh tak upload pula Press F to wake up the PC Oh ini ke CPU nya Right logging in Macam biasalah PC aku Okay upload setting PlayStation jump scare Compilation 2022 Press Q To stand up Alright Asal keluar lagu Warning If you can see them, then can see you. Oh. So aku kena tutup. Right. Lepas tu nak buat apa ni? Keluar dari bilik? Tak. Tidur balik? No, jangan tidur. Kipas? Oh. Oh, jangan tidur balik. Ini apa benda siap? Alamak, ada orang ketuk pintu pula. Who's there? Alamak. Tutup, tutup, tutup. Lima saat aku tutup lah. Tutup, tutup, tutup mata. Wah, risaunya aku. Eh, lampu, lampu, lampu, lampu. Sekejap. Okay, tutup lampu. Tutup, tutup. Ada ah, dia, dia, dia, dia. Dia, dia, dia, dia, dia, dia. Alamak. Apa kata aku duduk je? Lambat betul uploadnya. Berapa dah siap ni? Okey, aku duduk kat bucu bilik. Wow, wow, wow. Eh, Kenapa? Pogi-wogi ni lompat ke sini pula. Wait, what? Hagi-wagi. Risau aku itu tutup mata ni. Tak apa, kita kena gagah. Kita kena gagah. Jap, Abloh cari lampu, lampu, lampu pecah ke apa ni? Jap. Tekan lampu. Ada orang merangkak ke atas siling. Apakah binatang itu? Tak boleh. Ui, gelap siang Gelap, gelap, gelap. Bila gelap? Ni bila upload lambat? Ah! <laughs> Oh! terkejut aku. Oh. okay. Okay, aku bangun tidur. Orang, apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Oh, Ablo dah dah siap. Okey. Uh, oh, Ablo dah dah siap. Betul. Eh, asal kaki aku berat. Ada orang tunggang aku lah. Asal aku rasa berat. Aku tak boleh tengok atas. Aku tak, tak boleh tengok bawah. Wait, what? Belakang aku ada orang Ada orang tengah menunggang, menunggang aku Berapa persen ni lambat betul lah 69 persen Nice Oh Public early state Nice Acik dia nice 69 Hey Uploaded Kejut aku So itulah dia game uploaded. Aku rasa game ni dibuat oleh seorang. Dia buat untuk satu YouTuber ni yang nama dia apa? PlayStation tu. Game dia okay lah. Alright, okay lah. It's a good. Eh, tapi ada ending lain ke? Dia kata macam ada ending lain je. Tak ada kan? Tak, tak, tak, tak. Okay. So, game ni dia dibuat untuk YouTuber tu lah. Overall, okay lah. Dia terkejut juga lah. ada 2 jam scare uh, ah, yeah, aku rasa it's a good game. Simple game sebab dia pun tiba-tiba ambil waktu aku record pula eh sekarang ni. ya, yeah, aku nak test kokok lah ada benda lain kan. Uh. Ah. Okay, tak apalah. So, kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang terkejut, korang tekan like. Uh, jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.